Ek wil met u praat oor the lostness of society. Die verlorenheid van ons gemeenskap. The lostness of people. En weet jy ons het ons het dit verloor. Ons het verloor om te verstaan wat dit beteken. Ons het vir ons 'n maklike evangelie uitgewerk. 'n Evangelie waar die woorde van Jesus nie so belangrik is as ons eie menings nie. Jy sien ons moet of hierdie boek glo of ons moet hom los. En as ons hom nie glo nie, dan is daar vir kerk wees geen waarde nie. Dis nie sinvol nie. Dan kan ons by die huis bly. Kan 'n mens nogal iets anders met 'n Sondagoggend doen? Johannes 3 vers 36 sê: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die straf van God bly op hom. Wie in die seun glo het die lewe, maar wie aan die seun ongehoorsaam is, het nie die lewe nie. Dis 'n ongelooflike radikale woord. Broers en susters, ons moet erns vir mekaar sê <clears throat> dat waarheid nie relatief is nie. waar ons nie vir mekaar kan sê man wat vir jou werk is goed en wat vir my werk is goed en dis oral. Right. Die waarheid is relatief. Dit is nie relatief nie. Of <coughs> of Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Hy's of die waarheid of hy's nie die waarheid nie. Daar's nie twee paaie nie want die skrif is radikaal daaroor. En ons moet die hele ons hele lewe as Christene word ons hele lewe deur die uitspraak van die Here Jesus bepaal. Dit word daardeur bepaal. Mense daar buitekant het Jesus nodig. Hulle het nie filosofie nodig nie. Hulle het die Here Jesus nodig wat in hulle kan inkom en hulle nuut kan maak en hulle lewens kan verander en hulle kan wederbaar. Dit is die boodskap van die kerk. Die boodskap van die kerk is 'n bonatuurlike boodskap. Dis 'n dis 'n goddelike boodskap waar God kom en hy kom woon binne in my. Dis 'n boodskap wat niemand anders het nie. Geen ander godsdiens in die wêreld nie. Hoe lyk losness? Hoe lyk losness? Gaan sit op 'n paviljoen waar hulle rugby speel. En dan hoor jy die mense rondom jou praat. En ek sien nou nie al al die blou bulle is heidene nie. Maar hoor hoe die mense praat. Gaan sit op Nieuweland. gaan sit in Bloemfontein. Net op die rugby stadions. Gaan kyk na die media, die internet. Gaan probeer op enige aand 'n film kyk. En eties moreel daarna kyk, dan moet jy hele stukke net die televisie, daai film afsit. <clears throat> En dit help nie om te sê soos een predikant gesê het, ja, maar ek moet weet daarom waarna die mense kyk nie. Wat is dit? Dis mos nonsens man. In Facebook, gaan lees Facebook, gaan lees wat mense skryf. Goddelose lustnis. Gaan tel 'n tydskrif op. Baie van hulle. Gaan kyk na die web Kyk net die politici hoe hulle lieg. Kyk na die filmsterre, die goed wat hulle leef, die werk wat hulle doen. Gaan kyk na 1 Johannes hoofstuk 5 vers 19, mag ek dit vir julle lees? Wat sê? En daar sê Johannes: Ons het lief omdat God Nou is dit by vers hoofstuk 5 4. Hoofstuk 5 wat sê die hele sondige wêreld lê in die mag van boosheid. Die hele sondige wêreld lê in die mag van vernietiging van boosheid van stikkindheid van gebrokenheid maar selfs dieper is dit Hier staan een van die vertalings sê lê in die mag van duiwels. Die hele sondige wêreld lê in die mag van boosheid. Hulle vertel toe toe dis kolonel Archibald Gracie vertel toe die Titanic gesink het was daar nog een lifeboat oor wat al vasgehou draai was en toe die boot afgaan, toe was hierdie boot omgekeer, het in die water gedryf. En daar het 35 mans op daai omgekeerde reddingsbootjie geklim en aan mekaar vasgehou. En toe begin sê hulle die onsse Vader, al hierdie manne gered of ongered. Ons se Vader wat in die hemel is en oor daai stil see met die Titanic wat weg is. Hoor jy net ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En Gracie was op daai kolonel Gracie was op daai boot. En hy sê toe hulle opgepik is en by die land kom hoef jy nie vir enige een van daai ouens te gesê het God lewe nie. Hulle het geweet. Hulle het geweet. Te veel van ons Christene leef asof ons nie weet nie. 'n Wonderlike storie in die Amazone. Is daar 'n klein etniese groepie van 35 mense hele etniese groep 35 mense. Hulle het hulle eie godsdienst, hulle eie taal. En dan kom 'n sendeling by hulle aan. En hy begin praat met hulle. Hulle sê o nee, hulle ken hom. 80% van hulle sê nee, hulle ken hom. Hy sê hoe dit gebeur. Hulle sê eendag, sê een van die jong manne, het ek gesit en Jesus het skielik in my verskyn. En omtrent 80% van hulle was toe reeds Christene. Hulle sê maar ons soek iemand wat ons meer kan vertel. En die sendeling sê kom ek vertel julle. Miskien iemand moet gaan, iemand moet gaan praat, iemand moet gaan vertel. Kom ons gaan terug in Johannes 3 vers 36 toe wat sê wie die seun het het die lewe en wie die seun nie het nie het nie die lewe nie. Dus sisters, kom ons vat ons lewe Ons lewe so 'n stukkie. Dis min of meer. Ons begin hierso, jy kan dit langer of korter maak en jy sê ons wat ek het op stadium 50 geword 'n paar jaar terug. Toe lees ek hulle sê 50% <clears throat> van alle mense wat 50 word op daai stadium gaan 100 word. Sê ek vir my kinders, ek gaan my volgende gesinspartytjie gaan ek op 99 doen want ek is bang ek word die 100 nie. Maar jy sien daarna gaan ons dood en dan begin die ewigheid. En mense wat verlore is, is verlore. En dan gaan dit aan. En dan gaan dit aan en hulle steeds verlore. En dit gaan aan hulle steeds verlore. En dit gaan aan hulle steeds verlore. Miskien moet ek net my hande vinniger maak want die diens gaan verby en hulle steeds verlore en hulle <clears throat> steeds verlore en hulle steeds verlore en hulle steeds verlore en Leon het vir my toe 'n kort hou gekoop om die ewigheid aan te dui en hulle steeds verlore maar jy sien dit begin alles begin by hierdie stukkie alles van die ewigheid word bepaal deur wat hier gebeur God het ons so gewyer dat in hierdie stukkie dit die ewigheid bepaal. Nie net nog so 'n stukkie nie. En ons is bekommerd oor dit of dat. En ons is so skreeuslik bekommerd oor ons gesondheid. En is sleg om siek te wees. En ons is bekommerd oor hoeveel geld ons het. En jy's bekommerd oor of jy bevordering gekry het. Maar dit stop hierso en dan begin die ewigheid of in 'n totale verlorenheid of in 'n ewigheid saam met die Here Jesus. 'n Ewigheid saam met God. Jy sien dis waar dit is. Ewigheid saam met God. Of nie. En dit is hoekom ons moet gaan. Dis hoekom ons moet gaan praat. Dis hoekom ons moet gaan praat. Ons kan dit nie los nie. broers en susters. Weet jy wat se probleem? Een probleem. Baie van ons het dooie harte. Ons harte het dood gegaan. Daar is nie meer lewe oor nie. Baie van ons het indifferent hearts. As iemand na die tyd vir my kan kom vertel van 'n woord wat indifferent in Afrikaans is, baie dankie. Ek wag vir jou onverskillig. Dit maak nie saak harte en tevreden. Geen om nie. Party van ons het selfsugtige harte. Ek wil net hê dit moet na my toe kom. Ek is 'n vatter. Ek vat. Ek vat wat ek kan kry. Gee, gee nog. Totdat my armste klein is om nog te vat. Maar jy sien gierigheid, dit mos hierdie ding dat hy vat en vat. Weet jy gierigheid kan nooit versadig word nie. Gierigheid bou net nog 'n skuur en nog 'n skuur. En dan sê die Here Jesus, jou dwaas. En dan sterf hierdie man terwyl die volgende skuur gebou word. Weet jy wat is vir my verskriklik? As jy in gemeentes kom Daar's mense wat sitters is. Wat is dit 'n sitter? Hulle sit nie in die kerk. Hulle sit nie, dis die sitters. Hulle staan nie op en hulle gaan gebruik hulle gawes nie. Hulle gaan leef nie hulle gawes nie. Iemand anders moet dit doen. Iemand anders moet gaan praat, iemand anders moet gaan preek, iemand anders moet die geld gee, maar myne is wat ek het is myne want ek het hard daarvoor gewerk. Wie het vir die krag gegee om hard te werk? Wie het vir jou die suurstof gegee? Wie het vir jou hierdie pompie gegee om aan te aan te hou pomp? Wie het dit vir jou gegee? Maar ek vat. Dis die sitters. Hulle bly net sit. O broers en susters, ons het te veel sitters in die kerk. Ons verstaan te min van hoe God in hierdie woord, in hierdie boek sy hart bekend maak. Vergewe my hierdie twee volgende woorde, daar is nie so iets in die Queen's English Dictionary nie. So dit is nie skepings. Jy kan dit vir die koningin aanstuur, sy sal baie trots wees daarop as jy dit aanstuur. We have ungod hearts. We have ungod hearts. We have unchrist hearts. Ons is harte wat nie soos God se is nie. Ons het harte wat nie soos die Here Jesus se is nie. Broers en susters, ons moet die ewigheid verreken. Ons moet die ewigheid verreken. Kan ek vra, het jy al die som van die ewigheid gemaak? Vir jouself? en vir ander wat hom nie ken nie. Die sportsterre, die filmsterre, die politici. Wat die Here Jesus nie ken nie en natuurlik is nie alle sportsterre en filmsterre en politici ongered nie, dit sê ek hoegenaamd nie. Maar daar's baie van hulle. Daar's geld beskikbaar om mense te bereik met die evangelie. Daar's mense beskikbaar om mense te bereik met die evangelie. Daar's geestelike krag beskikbaar vir die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees wat God hulle met krag gevul het. Maar weet jy waar lê die probleem? Dit lê by die onwilligheid. Ons het onwillige harte. We have ungod hearts. We have unchrist hearts. Party mense sê, jy weet daai persoon, daar's 'n roeping op sy lewe. En jy? Daar's letterlik in op elkeen persoon in hierdie gebou vanmôre se lewe 'n roeping. Dis 'n valse stelling om te sê daar is 'n geroepene, God het my nie geroep nie. Wat maak jy hier? God het jou gemaak en het jou geroep om 'n verskil te maak in mense se lewens. En my broer en suster, as jy daai roeping nie gaan lewe nie, dan is dit asof jou lewe platval. Dan is dit asof jou doel van jou lewe ver, vernietig word en dan probeer jy jou met allerlei ander goed versadig wat jou nooit sal versadig nie. Want daar's een ding wat jou sal versadig en dit is die roeping wat God vir jou gegee het. Kan ek vir jou vanmôre sê elkeen van julle wat in hierdie gebou sit, daar's 'n roeping op jou lewe. Daar's 'n roeping, nie genoeg om wat jou naam is nie. En genoeg om hoe oud of hoe jonk jy is nie, of wat se werk jy doen nie. God het 'n roeping geplaas op jou lewe. Daar's nie net 'n roeping op Marian en Amanda nie. Daar's nie net 'n roeping op my en Anita of Dirkie en Esther nie of op Pieter en sy vrou of op Jan Loon sy vrou ensovoorts ensovoorts nie. Daar's 'n roeping op elkeen van ons se lewe. Die vraag wat kan ek doen? Kan ek jou eerstens sê die evangelie is 'n bonatuurlike evangelie en as jy die evangelie begin leef, dan is die goddelike krag beskikbaar in jou lewe. Daar's goddelike krag beskikbaar. Gaan vanmôre u uit en gaan bid vir die siekes. Wanneer Jesus die 12 disippels en die 70 of 72 uitstuur, dan sê hy vir hulle, gaan dryf die duiwels uit, gaan preek die evangelie en maak die siekes gesond. Wanneer jy uitgaan om dit te doen, God is daar, hy sal dit gesond maak. Jammer ek het nie 'n gawe van genesing nie. Die 72 het ook nie 'n gawe vir genesing gehad nie. Hulle het doodgewoon gegaan en vir die siekes gaan bid en God het die siekes gesond gemaak. Gaan na iemand toe. Ek gaan bid vir hom, iemand wat jy ken. Daar's 'n vrou, sy begin werk, sy's in Argentinië. Sy begin werk by 'n plek en hier is 4000 ongeredde mense rondom haar wat basies almal ongered is. En sy weet nie wat om te doen nie en sy bid. En sy kry 'n vertrek En in die vertrek sit sy 'n stoel neer. Dis al wat sy daar sit, 'n stoel. En sy sit nog 'n stoel daar neer. En sy sê vir mense, sy sê vir al 4000, as julle in hierdie kamer ingaan, Jesus sit daar, praat met hom. Hy sal luister. Ons sit in hierdie stoel en praat met die Here Jesus. Sy sê aan die einde van daardie jaar het bykans almal van daai mense tot bekering gekom. Bykans al 4000. Net 'n eenvoudige ding wat sy gedoen het. En as jy na jou besigheid toe gaan of waar jy ook al werk, vra die Here vir 'n plan. Vra die Here vir 'n plan. Wat dan van as jy 'n klein posbusie maak daar waar jy by jou besigheid En jy sit voor die posbus, skryf jy daar op gebedsversoeke. En jy sit kaartjies daar neer. En as mense vra wat is dit? Dan sê skryf gerus 'n gebedsversoek. 'n Paar van ons sal graag vir jou wil bid. En wanneer God geantwoord het, kom vertel ons daarvan. Sal baie gou sal mense kom en gebedsversoeke kom inskrywe, want mense soek die Here Jesus en hulle sal begin kom en jy begin vertel wat God gedoen het en hulle sê maar kan ek nog eene ingooi en nog eene en mense sal tot bekering kom gaan doen iets daar's mense wat nie wil glo nie wat ver weg van God af staan gaan koop 'n boek vir die persoon jong weet jy goed is duur is boeke los twee aandese uit eet as jy 'n boek se geld het Ja, maar wat van die ateïste en die skeptici? En die wetenskaplikes met al hulle goeters, wat kan ek sê? My broeders en susters, die kerk is nie sonder antwoorde nie. Onthou dit. Die kerk is nie sonder antwoorde nie. Die kerk het antwoorde. Daar bestaan hierdie ongelooflike illusie. Luister mooi. Daar bestaan hierdie ongelooflike illusie dat die evolusieteorie is uiteindelik bewys. As jy bewys nie, dis hoekom dit teorie is. Trouwens. Die wetenskaplikes sê ons ontdek al meer probleme daarmee. Die wetenskap, kan ek dit mooi vra? Die wetenskap kan God nooit bewys nie. Hy kan nie. Die wetenskap het geen manier om God te bewys nie. Fisika kan nooit metafisika bewys nie. Jy kan nie. Dit is absoluut onmoontlik. Maar jy sien baie mense is by die plek wat hulle nie wil glo nie. Hulle is morele ateïste. Wat beteken 'n morele skeptisie? Wat beteken hulle verkies om nie te glo nie, want dan moet hulle hulle sonde erken en hulle moet verander. Mag ek dit weer sê, die kerk is nie sonder antwoorde nie. Gaan lees 'n paar boeke. Gaan lees John Lennox. Gaan kyk 'n paar van die video's van Ravi Zacharia. Gaan kyk net. Dan sal jy sien die kerk het antwoorde. Gaan soek hulle. Gaan leef hulle. Gaan vertel hulle. Gaan sê vir mense, hier is 'n boek van C.S. Lewis, meer Christianity. Sê vir hom lees hierdie boek. But don't waste your time with a casual inquirer. Never waste your time with a casual inquirer. Iemand wat net sê, "Wel, wat dink jy daarvan?" Moenie met hom praat nie. Los hom. As jy iemand vat en jy sleep hom aan sy hare tot by die kruis en jy los dit, sal hy nog krag, krag hê om op te spring en weg te hardloop. Maar as iemand met sy laaste stukkie energie by die kruis aankom, dan sal hy nie weghardloop nie. Hy het nie krag daarvoor nie. En as jy nie weet wat om te doen nie, gaan koop vir jou 'n eh, twee CD's van Dirkie van der Spy of van Pieter Baardnors. Dis nice dominees of van Jan Lukeuler, moenie van die kwaai dominee iets koop nie. Gaan koop daai goeder. Man Dirkie, as hy mos aan sy das vat, dan kom iemand tot bekering. Hy kan net nuus ook sy keel skoon maak. Koop dit 'n gegee vir iemand. Pieter is dieselfde. Party mense sê hulle kom 'n man kom by 'n <clears throat> predikant, hy sê: "Dominee, jy moet asseblief saam met ons bid. Ons wil al hierdie drakkies uit ons gemeenskap, hierdie ons wat drugs gebruik en ouens wat in die bendes is, ons wil hulle uit ons gemeenskap uitbid." Hy sê: "Ek sal nie." Nee, ok, so. Hy sê: "Hy sê Dominee, wat sê jy?" Hy sê: "Ek sal dit nie doen nie." Hy sê: "My kind is ook 'n drakkie. Wil jy hê ek moet hom uitbid? Ek moet hom wegbid hyso?" Ek wil hê hy moet tot bekering kom. Ek wil hê met die Here Jesus ontmoet. En hy het en nou kan hy met ander praat. En hy lei hulle na die Here Jesus toe. 'n Man, 'n mediese dokter wat elke elke oggend daar in Belwel gaan staan hy by 'n bushalte. En baie keer is die bus bietjie laat. Busse is mos baie keer laat. En baie tyds vir soms. En as as hy daar kom, dan het hy vir hom al 'n omgee groepie gebou. En hy begin praat hy met daardie met hulle oor die Here Jesus. En hy vertel hulle van hom. In die groepie groei. Sy omgee groep. Dis sy selgroep. Dis sy klein huiskerkie. Dis sy klein huiskerkie. Sal jy nie vandag hier uitgaan en sê Here, wat kan ek doen? Waar kan ek nood sien? Kom ek gaan daarmee na mense toe. Daar's geweldige nood daar buite kan. Jy sê my wie's ek? Presies. Jy is iemand in wie die almagtige God met sy soewereine krag woon. Gaan en gaan leef. My broer en suster, mense het Jesus nodig. Hulle het hom nodig. Gaan praat oor hom. Jy sê maar mense wil nie hoor nie, is nie waar nie. Weet jy dat statisties die mense wat u verby sal loop vandag as jy shopping mall toe gaan 25% van hulle is gereed om die Here Jesus ver oggend te ontmoet. 25% op enige tyd. Nie dieselfde is nie. Verskil van tyd tot tyd. Mense is oop. En as hulle hom verwerp, bly praat oor Jesus. Hulle het hom oor Jesus, hulle het hom ja gevang nodig. Give them Jesus. This is what they need. Gee vir hulle die Here Jesus. Kan ek dit nog iets aan op 'n ander manier sê? Sell them Jesus. Sonder geld. Maar gaan gee Jesus vir hulle. Jesus en die woord het sy eie krag. Krag is nie in jou. As jy sê, maar maar ek is te bang. Ek ek weet nie hoe om te doen nie. Jy's 'n geskikte persoon. God kan jou gebruik, veral omdat jy nie weet nie. Sal ons bid? Here Jesus, wil vir elke persoon bid wat reeds hierdie oorgawe gemaak het wil bid dat U hulle deur die Heilige Gees sal versterk. Dat hulle nie moedeloos, moedeloos sal word nie, maar dat hulle Jesus sal gaan verkondig daar buite. Ek bid vir elke persoon wat nou opgestaan het en gesê het ek kan nie anders nie. Ek met my roeping gaan leef. I need to live my calling vul hulle met die Heilige Gees, Vader, sodat hulle dit kan doen.